きりと、と、殿方と二人きりこんな逃げ場のない場所でうう先輩がそんなことするはずないそんな度胸があれば今頃とっくに <laughs> Iya cuman ber Oke teman-teman, selamat datang di channel Dimas Sensei Seperti biasa kita langsung lanjut ke Manakamiya part ke-36 ya Oke, di sini masih ada cerita ya, teman-teman. Masih ada banyak cerita yang belum terungkap. Di sini kayaknya Mupi udah keluar ya ceritanya, tapi enggak. Kalau Mupi biarin aja udah. Ini si Jess belum keluar juga. Niki udah nggak ada ya, berarti Roxis kemarin ya, udah. Roxis berarti tinggal si Play sama si Anna. Coba kita lihat dulu sebentar. Di sini kalau nggak salah ada dua ya teman-teman. Oke ada dua ya benar. Oke deh, kita langsung aja kita ke ceritanya si anak. Oke ya. Di sini kita langsung aja cekidot. Oke ceritanya seperti apa? Oke, ada apa ini? こう狭いとここに明かりがつけられそうだ Oke di di mana ruin ya ini ya? Kega wa nasa sou da ne. Hai, nanto ka. Demo. Dou yatte deyou ka? Oke, ini kenapa ya? Terluka kayaknya ya, teman-teman. Si anaknya apa gimana itu? ini di dalam kedalaman m e 手強いモンスターはいないですねもう少し奥の方に行ってみましょう構わないけどアンナはこの辺の道わかるのいいえ未知の場所に踏み込むことが重要なんですやっぱりやめとこ危ないし危険を超えてこそ強くなれるんですよさあ Oke okay, ya, ini masih latihan sama si Ana. Si Vayne-nya. Ana? Ya! Ana! Itai doko kan ni? Ya? Ana! Ya! Oh, masuk ke jurang ya, teman-teman. Kayaknya. Tadinya. Hmm, 僕も気づかなかったし。それよりどうしようか。 こんな時間では誰も来ないですよねおとなしく助けを待つしか Oh, kita terjebak di lubang ya teman-teman kayaknya. そのうちみんなが気づいてきてくれるよ。はい。Oh, jadi terkurung berdua ya, teman-teman. Kayaknya. Nasakena. Watashi ga fuchui datta bakkari ni senpai o makikondo このまま助けが来なければずっとここで先輩と二人っきりあふ二人っきりとと殿方と二人っきりこんな逃げ場のない場所でうう先輩がそんなことするはずない <laughs> そんな度胸があれば今頃とっくにいや a cuman berdua aja sendirian sama しいよ暗狭さに耐えられなくなった先輩が私に牙を向いたらあんなことやこんなことあまさえそんな言葉でそんな嫁入り前の女の子になてことを <laughs> ダメです絶対にダメです Hola, Susana, a h a ましょう今すぐにここから出ましょうでもアンナが助けを待とうって状況が変わったんですほら急いででもどうやって手がかりを探しましょうほらじっとしてないでわわかりました Oke, okay, ini ada di ada di mana ya teman-teman? Oh ini nggak ada ini ya teman-teman interior high-nya kayaknya ini ada yang retakan kayaknya di sini mungkin oh iya ada retakan di sini ada なダメだよこんな狭いところで刀を振り回したらその時はその時ですいやいやいや僕がやるから先輩が多分何度か体当たりすればちょっと下がっててははいそれ あいたよし <laughs> どこかの道につながってるみたいだよかった出られそうですか先がどうなってるかはわからないけどどうする行くに決まってますここでじっとしていたらお嫁に行けなくなりますからオッケー <laughs> よ嫁よくわからないけど気をつけてね Oke okay deh. Ya, oke okay, kita langsung lanjut ya. Oh, di sini ada ini juga ya. Oh, ada monster juga teman-teman di sini. Di atas ini jalan ke atas kok. Oh, kita ke sini dulu aja. Sekalian ada monster, kita lihat monsternya teman-teman. Oh, sama yang ini ini ya udah deh oke mantap dulu oke deh kita matiin satu-satu yang 25 mana mana mana oh ini ini ya di 22 ini dikurangi ya karena ini ya, apa yang beli yang tukang gosip tuh yang apa yang toko gosip jadi ini apa jadi pengurangan SP beli yang mengurangi SP jadi lebih hemat lah teman-teman intinya oke deh tuh jadi ngurangin semua oh cuman ini doang ya Oke deh. Wow wow wow wow. wow. Oke, mantap. Oh, ininya masih banyak, men. Ini lemahnya sama apa? Listrik. Ah, punya ice storm. pakai ini aja. Biar nyerangnya bisa ini dua kali. Oke, okay, kita serang aja teman-teman. Wah, ngabisin ini. Apa-apalah. Oke okay deh. Wow, overdrive. Wow, sakit main. Oh, counter langsung. Oke, kita nyerang-nyerang biasa aja. Oh, 200 mantepin. Ini ada bosnya juga loh. Jangan deh, jangan di iniin lah. Masih sama kok ininya. Di sini atas ada apa nih? Di sini nggak ada apa-apa, teman-teman. Sama nggak ada apa-apa. Banyak penjaganya di sini banyak monster monster wah <laughs> ho ho ho di sini baru tahu ya teman-teman Aish, aish, aish, aish, aish, aish, aish, aish, hampir aja. Hohoi. Oh, di sini kayaknya bisa naik ya. Koko mo ikidomari desu ne. Hoka no michi o sagashimashou. 待って上空が見えるよあ本当だ大声を出せば外に聞こえるでしょうかどうだろう近くに人がいないと難しいんじゃないかな <laughs> では私が登ってみます Oh, もういね n もうか Mau ke atas ya. Mau m e n d a k あれもダメ、これもダメって それじゃあどうすればいいんですか <laughs> iya, sama si Salper kan? sama si Salper teman-teman. Jadi kita nungguin. Sate. サルファが戻るまで待ってよっか、はあ、どうしたのいえ先輩って便利だなと思いまして <laughs> 便利ってそれは褒められてるのかな <laughs> もちろんですよ私一人ではここから出られませんでしたしそんな落ち込まなくても 一人で何でもできる人なんていないと思うし OK ya t e m selalu salah p a h a m y a kalau si Ana itu benarnya 困った時は誰かに助けてもらえばいいんだし OK l a kalau begitu ないかもしれないけどそんなことないです先輩は便利ですよそこを強調されても OK ですみませんおい Oh si Play datang teman-teman. Senpai tachi no koe da. Yokatta. Kore de derareru yo. Ureshiku nai no? Ie, so de wa nakute. Senpai, hontou ni arigatou gozaimashita. Eh, ii yo ore nante. よくありませんこの恩は必ず返しますから やんだから。OK、ビアス、アジアス、エネシフェン。まあ、そこまで言うな。俺 <laughs> は、こドはいいざまだな。大丈夫二人とも。先輩、笑ってないで助けてくださいよ。まあ、待今ロープを下ろしてやる。OK、リニンタリー。やれ。 Oke, jadi ceritanya itu aja ya teman-teman. Oke. Oh, blue steel cuma satu. Ya, kecil banget. Sama upload juga kecil ya teman-teman Oke kita udah masuk ke liburan hari kedua ya Tadi kita di mana ruin dan terjebak Dan sekarang kita langsung ke workshop Langsung aja kita ke workshop Oke Kita save jangan lupa Seperti biasa Oke kita langsung lanjut ya teman-teman cerita Pamela nggak dilanjut ini Niki belum ada Jess juga belum ada ya ya udah kita jadi pahlawan kebenaran eh nggak ada teman-teman sama juga ini juga nggak ada oh berarti kita harus iniin ini ya si Mupi oke deh kita ya ambil ceritanya si Mupi kita lihat ya check it 楽園に忍び込むことには成功したが錬金術かある程度は学ぶとしても宇宙船を直すにはかなりの時間がいや待てよ Oh iya ininya ya perlu waktu buat perbaiki kapal dia. この学園の連中にやらせればいいではないか。そうだ、学園制圧これだ。 ならばまず学園の地理を知らなくてはならんなもらったこの学園はすでにこの手の中に Oh jadi jahat Oke si Mupi kenapa nih? Eh, gakuen no annai? Hmm, iro-iro shiritai 別に構わないけど なんで僕に一番利用しやすそうだからさ <laughs> え何なんでもないはいはいムーペ君と遊ぶなら私も行くうちも行くニケちゃんもこいつが何をやらかすか見張ってないと Oke okay deh Niki yang paling ini ya 余計なやつが聞こえたわよニケちゃん早く行くよムーペも君が来ないと始まらないよ <laughs> oh, langsung diawasi sama si Niki. Oke, kita ke lobby ya, teman-teman. Kita langsung ke lobby di sini puter-puter. Oh, ke Atana Room. ノール錬金炉だよすごい量のエネルギーだ自動的に燃料が補給されて永遠に動き続けるとかなんとか Oke, dijelasin sama Jessnya. よくわからない仕組みだよね。うん。よし。ムーペスキャン始動。 Ada-ada aja ya. Di scan sama si Mupi. こいつの顔どう見たら真剣に見えるのよ大した熱量だこれだけのエネルギーがあればこの星の18%は壊せる素晴らしいことを起こす暁には <laughs> 見た今のすっごい悪い顔 <laughs> よかった喜んでくれて連れてきた甲斐があったよ喜んでそういうレベルじゃなかったでしょでも相変わらず暑いねここはあれムーペムーペ体が縮んでない まさかねししまった暑さのせいで溶けておお panas ya kepanasan ternyata di sini oh Oke okay deh Langsung kita Eh kok ah salah lagi salah salah salah salah salah langsung kita ke kampus ground teman-teman ke taman kampus Kokoa, tokuni miru mono wa nai kana? Sure. Oh ini patung yang Al Refis, Akademi Al Refis. Ah, are? Uroboros no zou da ya. Uroboros da to? もともとは自分の尻尾を加えた蛇の姿をしていたの始まりと終わり無と有を表す錬金術の象徴なんだって まあ神様みたいなものよね簡単に言うと神様かそうだ何か気になったいやこの像の後ろ姿があまりにも親父の背中に似てたものでな OK terus kemana lagi kita oh ke musik room ke ruangan musik ada apa di ruangan musik teman-teman keliling-keliling Hmm, 僕もよくわからないんだけどえっとね錬金術の上手な人が作れば いい音の楽器が作れるんだってだから一流の錬金術師はみんな一流の演奏者なんだよそうなんだ楽器かムーペくんも楽器とか弾いたりするの楽器はやらないあんたじゃ太鼓も叩けないでしょ メンバーが解散した時に俺はギターを捨てた二度と弾くことはねえギターメンバー昔の話さ昔のなここにいるといろいろ思い出しちまう行こう があったのあんな寂しそうなムーペ君初めて見た触れちゃいけない過去だったのかなあいつにそんな大層なもんがあるわけないでしょ Oke, ini kemana lagi ini? Oh, langsung ke kafetaria ya, ke kantin. Zatto mawattakado, dou? Daitai wakatta となしくしてたわね意識のない学園だこれならば制圧もたやすい問題は俺を怪しんでいる猫娘時を見て始末する必要があるなうわなんか方向交換が。 のうちに我が世の春を謳歌するがよいしかし錬金術かもう少し学んでみるのも悪くないかねえねえムーペくんずっと気になってたのお願いちょっとだけ触らせてあダメ頭のボンボンはうわすごい

装置ダメもう止まらないえやばくないこれ逃げよう早く Kenapa nih si mopinya? Meledak nih mana itu? <laughs> 爆発した <laughs> 笑ったムーペくムーペく見事な最後だったわあんたのことは忘れない <laughs> ムーペく悲しんではダメ彼の犠牲を乗り越えて進まなきゃ さ <laughs> あ行きましょう <laughs> いい話風にまとめてどこへ行くつもりですか大きな音がしたから何かと思えばやはりあなた方ですか 違うようちは何にもこれはあなた方のアトリエの生徒ですよね Oh ketemu sama wakil Kepsek ya teman-teman Sama Pi Mube 職員室の窓から飛び込んできました。まったく毎度毎度。 そんなこいつが勝手に爆発しただけだよ勝手に爆発する人間がいますか <laughs> いるんだってそこにそもそも人間かどうかも怪しいしオッケーや b u ま a n m a 責任を取って食堂の修理と掃除終わるまで返しませんよ。そんな。はあ、仕方ないか。 Oke, okay, akhirnya selesai juga ya teman-teman. Oke, okay, ini Fugi Purple buat apa? Itu buat auto hell teman-teman. Kalau misalkan kita lawan raja yang dibikin sama Suniki itu ya, itu bagus teman-teman sama buat cure juga kalau misalkan kita kena efek efek apapun oke okay deh langsung lanjut event ini eventnya ada apa liburan beres eh, Oh kelulusan ya? Apa gimana ini? Salpernya sakit. Salva, Oh, salpernya sakit ya. Mungkin udah terlalu Salva. parah, nggak tahu gimana. ナが死ぬわけないだろうだがずいぶん弱ってるみたいそそんな落ち着け我々だけではどうしようもないこんな時ぐらい教師を頼ってやれそそうだねゼップル先生のとこに連れてこう Oke, okay, kita ke faculty room. Teman-teman kita ke faculty room, kita ke Zeppel Sensei. Langsung aja. Zeppelson, ini kucingku belum disuntik vaksin. Sensei. Huh? Oh? ga 体何が少し前から元気がなかったんですそれでついさっきああマナがここまで衰弱するなんて聞いたことがないけどそれじゃ助からないのなんとかせんか三流教師三流有事に役に立てないようでは 教職としての資質を疑われても致し方ないですねそう言われてもそうだなマナの魔力を回復させる薬なら効くかもしれないなんだ方法あるんじゃないそれでその薬はどこ今はないよ作らないとね旧校舎のずっと奥に咲いている月の花が必要なの old school host the old school host 急行車だなよし早速出発だ Oh di sekolah horor ya kita harus ke sekolah horor nanti Sarva no tolong jagain dulu salpernya ini. Hai. Ah. Oh. どうしたの？サルファがいないと僕戦えない。 Oh nggak bisa bertarung ya tanpa sulfur. Nani itterun desu ka? Mizu kusai desu yo. Konna toki kurai watashi tachi ni makase toite. Arigatou, minna. そんじゃ急ぎましょう Oke, okay, Fen nggak bisa ini ya, nggak bisa join dari battle. Oke, okay, kamu bisa pergi ke old school house apa nih ya? Oke, okay, nanti aja ya teman-teman. Kita udah masuk ke setengah jam lebih. Jadi untuk part kali ini sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Makasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komentarnya ya. Oke, okay, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.